привіт! Сьогодні в відео я вам покажу, як встановити СГУ на скутер. А перед початком відео поставте лайк і підпишіться на мій україномовний канал. А ми погнали до відео. І так, щоб нам добратися сюди, нам перше треба відкрутити зараз цим хвастом. Так що відкручуємо. Все, давайте відкручуємо. І так, я вже відкрутив. Оцих чотири болтика. Не ну, тут. Тут тут. Ну, чотири. Там їх тут. І тепер знімаємо ці. Тут треба притиснути. Знімаємо оце тут нам треба отак. Все, зняли. Тепер відтягнемо всі у цього фішечки. Нам зняти коротше машин рот щось. Відтягнемо. Так, і тут теж. Тут теж основної фарочки. Все від'єднав. Ставимо бік. Поставлю одну бік. Все, тепер знімаємо, будемо знімати оце. Щоб нам це зняти, нам потрібно відкрутити отут, отут і все. І ще оцей. Оце і все. Відкручу. І так, тут я вже відкрутив. Тут і отут. Тепер відкручуємо це. Беремо, я взяв отакий от ключ. Зараз буду відкручувати. Коротше, відкручую, покажу. frouxo. Tá aqui, entende? все. Снял. Снял эту штуку. Дальше. Показываю. І так. Бачите, тут у нас... Тут у нас оцей сигнал. Нам треба... Чекайте, оцело відкрутити оцю гайку і його зняти. І оцело знімаємо першу чергу. зняв. І зараз будемо відкручувати це. І так, Я вже приєднав оце СГУ, це тут коротше запхав таку штуку дав. Тут дав мінус. Ну це коротше плюс. Даєте плюс на таку клянку від сигналу. Від оцього сигналу шукайте плюс. А мінус даєте на якісь типу на масу. На масу, коротше. І все, дивіться. Зажигання включаємо. Все. залишилось е, зібрати оце і це. І все, можете їздити з своїм СГУ. І так, я вже все поскручу. Окей. Так, кому сподобалось це відео, поставте лайк, пишіть на мій на канал. З вами був Дімон Мотор. Всім до побачення.